光子さんの体柔らかい勝くんの手も柔らかい僕は勝くんやつ子さんが好きだバカね何考えてるのジローはただのロボット否定するのだって彼は傷つき悲しみ憎んでる今そう言ったのは光子さんでしょ 一番二郎君のことを人間のように感じているのはあなたじゃないのかな人間のように 今のお話全部本当なんですかええ証拠と呼べるようなものはありませんが確かな筋からの情報ですそんな光子さんあなたの父上は光明寺博士はあ <laughs> 打！ 人間は何かを信じてないと生きていけないんだ。あんたにもいるでしょそういう人。光つさん ミスコに会いたいのか機械だお前は誰だミスコを預かっているものだよ何会いたければ来るがいい場所は 機械ダーはここに来るそうだお前さんを迎えに次郎に何をするつもりなのあなたは誰そんな怖い顔で見ないでほしいねこれでも世間で言う両親とやらは持ち合わせているつもりだあの探偵は気を失わせただけだしお前さんの弟には何もしていないそれに私は元来フェミニストだ質問に答えて 私は機械だにもお前さんにも恨みはないだが命令でね機械だを殺すいやいや壊すだそう言葉は正しく使わねばならない壊すだなぜそんなことを言っただろう命令だとあなたは人造人間 すなわちロボットには命令への拒否権などないロボットはお嫌いかなしかし私にも命令に従うのを楽しむぐらいの感情はある機械だが来るまで屋敷内でゆっくりしていてくれだが屋敷からは出ない方が賢明だ様々なトラップが用意してあるのでねそれに引っかかったら命の保証はしかねる たたちは誰なのあなたは一体誰の命令で今はただプロフェッサーギルの手のものとだけ言っておこうプロフェッサーギルあなたの父上は光明寺博士はどうやらギル・ヘルバート通称プロフェッサーギルと呼ばれる外国人から資金の援助を受けていたらしいんですよプロフェッサーギルそうです そいつはダークと呼ばれる組織の頂点に立つ男らしいダークまあ商売柄裏社会に結構情報網がありましてねいろいろ聞いて回ったんですがみんな怯えてるんですよダークの話はしたくないとか命が惜しかったらプロフェッサーギルとは関わり合うなとかねそんな組織と父がどうして関わりを そうよ分かったわプロフェッサー・ギルにそう伝えておいて母さん あなたとく君の母上が光明寺博士の5歳だったというのは当然ご存知だと思いますがええ博士はあなたたちにその辺を何と説明なさってましたか前の母親つまり父の繊細ですけどその人は病気で死んだってそれからその母との間に生まれた子供私たちの腹違いの兄にあたる一郎っていう人がいたけれど その兄も事故で死んだんだって父はそれ以外は何もそれが何か最初の奥さんが亡くなり長男の一郎さんも事故で亡くなられしばらくして博士は再婚したですがあなたのお母さん旧姓坂本千草さんを博士に紹介したのはどうもそのプロフェッサー・ギルという男らしいんですつまりですね 資金援助を受けていたギルから彼女を紹介され博士は再婚したそしてあなたとマサル君が生まれたというわけです間違いないわやっぱりここはねえお母さん何ギルって誰お母さんのお友達 お父さんのお友達そうねお父さんとお母さん両方のお友達よ <laughs> それよりみつこ赤ちゃんの名前もう決めたのうんまさるくん女の子だったらだって私弟がいいんだもんそう女の子の名前も考えておいてね こは昔私たちが住んでいたうち今のうちに引っ越すずっと前に確かに私たちはここに住んでいた <laughs> わからないあの男はどうして私を つまりですね資金援助を受けていたギルから彼女を紹介され博士は再婚したわけですそしてあなたとマサル君が生まれたどうも博士とプロフェッサーギルはかなり親しい関係にあったようですねお母さんは どこに行っちゃったのお母さんお母さんはもう帰ってこないみつこ今日からお前がマサルのお母さんだ 言ったはずだ屋敷の外に出たら危険だと一体どういうつもりなの何がかねとぼけないでここは昔私と父がそして母が住んでいたうちよそんなうちにどうしてわざわざ連れてきたの簡単なことさそれがプロフェッサーギルの命令だからだ何ですって プロフェッサー・ギルからお前さんをここに連れてこいと言われれば我々人造人間はその命令に従うただそれだけのことだごまかさないで父さんとプロフェッサー・ギルとは一体どういう関係だったの見た目より気が強いのだなそういう女性は嫌いではないよ お前さんの親父光明寺博士がなぜ機械ダーを作り上げたのかそれは私の知るところではない過去にプロフェッサーギルと光明寺そしてお前さんの家族の間に何があったのかも知らんだがここに一つ真実があるお前の親父は機械ダーに良心回路を組み込むことで 命令に対する拒否権を与えてしまったのだよ拒否権そうだ本来命令に100%従うべき人造人間にそれを拒否する権利言い換えれば命令の選択権を与えてしまった私のボスプロフェッサーギルはそれが不愉快でたまらないのだロボットの分際で人間のしもべとして作られた機械であるはずなのに 主の命令に背くとは何事か我慢できんというわけだよ良心回路をぶっ潰せ機械ダーを壊してしまい単純だが筋の通った理屈さそんなことさせないわなぜそれはふんいや失礼問題を多角的に検証するときにはこの姿勢を取ることにしているのでね いいかねこれは一つの悲劇なのだ。そう、文学的に表現するならばまさに悲劇。悲劇ヒカイダーは悲劇を背負って生まれてきた。ジェミニー、良心回路という名のね。良心回路は機械だ自身をも苦悩させなおかつあらゆる機械を敵に回すことになったいやそれだけじゃない 人間からも恐れられる存在になってしまったのだ人間でもない機械でもない中途半端な化け物としてなそんなそんなことないわいいやあるね人間は自分たちの知識で認識できないものを極端に憎み恐れ排除しようとするものだ あいつにはもう行き場所などないのさ。んあいつに同情したのかねよした方がいい。人間の同情など機械には何の役にも立たないからな。そんなことはないとそうかな。では、こう言ったらどうするかね機械だわ。 奴はお前さんを愛しているぞさあお前さんはどうするお前さんはその見返りに何をくれる同情かああかわいそうなジロー慰めてあげるわ私たちはいいお友達よでもそれ以上は近づかないでそんなものはいらんまっぴらごめんだ 前さんはこの愛が受け入れられない人間同士ならともかく人間と機械の間で同情が愛に変わることなどありえないからだ <laughs> 私の言うことが間違っているかね あいつを愛せるというのかそれは人間のお前さんが機械を愛せるというのかそれはふんいや失礼したこれではフェミニスト失格だなだがその涙も所詮は人間のうぬぼれに過ぎない何です 人間はうぬぼれているのさ良心回路などという発想そのものがそもそもうぬぼれ以外の何者でもないそんな人の良心ほど不確かなものはない善悪の判断など人それぞれ100人いれば100の良心があるそんなものが人の手で作れるわけがない機械を愛せると思い込んでるお前さんの涙同様ひどいうぬぼれさ それが私が身をもって体験した実感さ <laughs> 何しろ私は光明寺の実験の犠牲者なのだからな <laughs> 私はコウモリ型人造人間光明寺の単なる科学的好奇心冷たい科学者の心が生み出した化け物なのだ人間でも機械でもない それはあたかも鳥でも動物でもなくその間をふらふらと飛び回ってどちらからもつまはじきにされてしまったコウモリそのもの実際光明寺のユーモアには感心するね違う父は父はいいやここに光明寺の冷酷さを証明するものがあるこの中にあるのだ光明寺は 私の体にも良心回路を取り付けたのだもっとも機械側のものよりさらに不完全だったから悩まされる時間も短くて済んだよな人間でも機械でもない辛さは他の誰にも理解できない てプロフェッサー・ギルなんて人と知り合ったのどうしてお母さんは出て行ってしまったの人造人間にとって理想であるはずの良心回路はどうしてあんなに彼らを苦しめてるのお父さんあなたは一体何をしていたの 遠い過去の記憶血塗られた過去失ったものを取り戻すことはできず新たに生まれたものはただ悲劇に飲み込まれてゆくだけ一つの悲劇は次の悲劇を呼び終わりのない鎖を編んでいく全てはそこから始まった次回「人造人間機械だ」「ジ・アニメーション」「火の残照」